Thank you. Thank <laughs> you. Wait. Ayo, jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan Thank you. Thank you. Thank you.